Slutukan lapanakis antal acaan Jerusalén, slakataang atan yuhong kampas. Si aksitong punchal, tagatsalili kachaanaan la acaan an Jesus. Talak daeil cahabat, si taal salakatastuknin. Paschas talakdasay. Ang Diyos ay, o si ani, yulas talakaske, Diyos min. Ang siya rey Israel, osh. Ang Jesus la caas la atamburo, chi putaw galch. tachana juntaan tan mu'ukanta anlukat dahlani la ach an sion mu'anni rey mintach pu'ukat la atamsha hasa daburro washli bulna ash daltanan an Jesus tutali macha shal pero shli astan akshni an Jesus la ayakalcha akshni tapastak lichali chinchash li mu'ukanta li yuchash li chiwininta tacha an ta'iltul an lapanak ni an yush talatzinta Akshnean Jesus da sanil chi malaaw ni Chol an Lazaro antans aknoy shtalak na hunt. Shliyuan la panakni taal chila katas tukni ni an Jesus mutagatsal chia ta cha ans iltutayu li maanskay. Pero ang fariseo nin shtalahun pasay. La chena chau shitnan li chun chun tutu kati iltu. Kala chindit wanasita li chusiti daangkan. ang kan.